Thank you Камрон, поехал, Камрон! Hola. Hola. Intercambiamos Pokémon. Claro, ¿cuáles tienes? Necesito un Hundu. Yo necesito un Blaziken, ¿lo tienes? Claro, solo que hice que mis padres gastaran en lo de mi universidad para poder viajar y atraparlo. ¿Y dónde lo atrapaste? Lo atrapé en Europa, para ser exacto, en España. Oh. Intercambiémoslo. Sí. Gracias, ya lo tengo. Güey, pásame tu punto. No. ¿Por qué no, puta madre? Porque batallé mucho para conseguirlo. Ah, pásamelo. No. Que me lo pases, ya puse Ten el este si quieres. No mames. Ahora sí, muros ya los cargó la verga. Pásame tu Pikachu, culero. Linda cachucha. Disculpe, señor, ¿no sabe dónde es la ruta 2? Sí, es por aquí, señor. Gracias. De nada. Espera un momento, señor. ¿Qué pasó? Tome este regalo de mi parte. ¿Y esto? Es por vivir en este mundo conmigo. Gracias, señor. De nada. Buenas tardes, jóvenes. ¿Sabrán dónde es la ruta 2? Dale, culero. Ya chingué, puto.